Ёо. Юу айцгаан үзэгчтэй. За тэгээд өнөөдөр бүгдээрээ Minecraft-ийнхаа ингээд дахин нэгэн шин <laughs> одоо ингээд 3 дахь survival эхлүүлж байна ёо. За тэгээд юу ч гэсэн энэ survival episode ерөнхийдөө гаг байх гэж гээд гаг байна гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд би энэ удаад hardcore дээр тоглохгүй survival дээр тоглох болно. Тийм учраас би үхэх юм бол дахиад төрнө гэсэн үг тэгээд. За за тэгээд юу ч гэсэн бүгдээрээ одоо ингээд эхэлцгээе. Тэгээд гэтээ та бүхэн дахиж survival үзхийг хүсэхгүй байгаа бол яг зүгээр би survival болоод өөр hypixel ч юм уу тийм өөрийнхөө ер нь нөгөө сонирхолтой өөр өөр зүйлүүдийг хийж болно. Тэгээд яг уу ер нь survival ч гэсэн сонирхолтой тэгээд дахиад эхлэхээр шийдлээ тэгээд юу ч гэсэн Гэхдээ юу ч гэсэн би энэ survival дээр бол одоо яг нэг тийм хүн шиг амьдрий гэж бодож байгаа тэгээд гоё байшин байрал. Ер нь бол гоё юм аа. Тэгээд та бүхэн бидэнтэй хамтаагаарай. Тэгээд э, би бас скинээр яа гэсэн чинь миний скин байхгүй болсон байна. <laughs> Алекс болсон байна. Тэгээд юу ч гэсэн дараа нь засчих байлгүй тээ. За тэгээд аа наа тэгээд дээрэс нь Би энэ Minecraft-а монгол хэл дээр болгож болд юм билээ. Би ерөөсөө энийг мэдээгүй байсан. Тэгсэн чинь манай найз хийсэн чинь монгол хэл дээр болцсон байлээ. Хизээ чи юм болсон юм. За тэгээд ерөнхийдөө Minecraft Монголд бол хөгжиж чинь гэдэг нь харагдаж байна. Хардкор биш учраас бас мод нь ч гэсэн хард дээр биш ер нь нормал дээр байгаа учраас гайгүй байх баха. Йоо. За за тэгээд юу ч гэсэн эхлээд бүгдээрээ э, миний контролс ячваа. Вихтэй энэ нөгөө texture pack бас нэг гоё texture pack-аар солилт юм уу гэж бодож байгаа тэгээд. Эй. Итад тулдах уу яах вэ? Тэгэд өгчих юм болов. За тулдъя даа гэж. За. Оо, ном сум авчлаа. Хөөе нара ном сум. Ингээд энэ энэ ингээд оо ёо ёо ёо ёо ёо ёо. Сумын авч болд юм уу? Болохгүй юу? За явцгаая. За. Энэ нэг юм гэх юм бол энэ монгол хэл дээр бүр яг ингээд нэг юм монгол хэл дээр хийцэн байгаа байхгүй ямар ч тийм Google Translate-ний тийм хөлхний юм байхгүй. Оо яна. Би эндээс гарлаа. Бид нар угаасаа э, арай л эрт кейблэг орчлоо. Ийм эрт кейблэг гэж арай орохгүй хаа. За за за тэгвэл яа. За за ингээд бүгдээр өвчлээ. Гэтэ survival болохоор санаа зовтолгүй мэдээж бүгдээрээ дахиж төрнө. Тэгээд одоо бүгдээрээ нэг л өвчих юм бол тэгэл ерөнхийдөө яа зүүн мэн. Мах. Ятч на ганц ч ултгаа мах идэя. Яна яна яна. Оо. Яна бүгдээрээ өгчихлээ дээ орг. Яна. Яна нэрээ яна. Яна яна яна. айтмууд сэлж байна. Хөвж байна. Yes, it is floating. Бархан мэн гэж. Ядчих цум байхгүй маа. Йоо бүгдээрээ энэ аим шиг газар суртан явцгаая. Эндээс явцгаая. By step by manek. Оо. Цагаан баг бай. Йоо. Бүгдээрээ цагаан багыг Minecraft дээр нэр хараагүй юм биш шүү яг хажууд нь. <gasps> ямар нэг юм байна уу? Би бас ядчихад өсөж өгөх гээд байгаа. Ой нэр хаалган дотор нөгөө нэг юу байдаг шүү дээ. За тэцэрч яах. За за байж байгаарай би цагаан баага дээр очиод Хөөх сэлт юм биш чи чи. Ямар айтайх юм. За за би зүгээр зомби нэмэх хэдлээ. Йоо. Оо ямар амар дуурд юм бэ. Би л чамаг өвтөхийг хүсэхгүй байна. Тэгэхээр би энэ одоо зүгээр л нэг юм юм байсан юм байна л да. Тэ бодвол. А яг л тэр. Йоо! Йоо гэдэг нөх гоё юм биш ч гэсэн бүр ямар амар харагддсан бэ те. Тийш тийш тийш тийш тийш. Аа. За бүгдээр хангалттай махтай болчлоо. 43 зомбиний мах. Аа, муудсан мах юм биш үү? Зомбиний мах гэж бодоод эсэж. За бүгдээрээ 9 сүлдрүүч нэг яваад байх юм байхгүй дээ. Өө тэнд мод биш. Өөдөө ашгүй ашгүй тэнд газар байгаа юм байна. За тэгэхээр бүгдээр одоо энэ нөхөн авд буугаад замаа хойддоо. гоё шүү дээ. Энд нөгөө нэг а 9 цөлтэй тэр нөгөө нэг эрдэнэс мэрдэнсэн юм хүмүүс байт юм болоо. Тэр нь байгуулаас дайжгүй л. Үгүй ээ. Оо, вилиж биш дээ. Yes. Ингээд ямар сонин вилэж вэ? За. Таамаг чинь би алж амьдрах байгаа шүү дээ. <laughs> За. Энэ вилэж яг хажууд нь байр шим машингаа бариул ер нь их муу хаал юм байлээ. Нөгөө вилэж нь дугаараа гэрт орно. Тэгээд одоо хамаг юм дэмий. За юу байцгаанда. Оо, чичи амар юм бэ. Хөөх, чичи төмөрөмт хийд юм уу? Бона би надад ч навмаар. Аа. За за. Уушлаарай. Би зүгээр орж ирээ ямийн нэрлээ гарчдаг нас. Үу. Унараал. Yes. Үгүй бидний маш бол үнэхээр юу ч таах хэрэггүй юм зэрэг хэлж хэлж байна. Сайт байж байгаа юм. Сайн шууд юу юм байна. Сайн байна. Шууд хайж байгаа юм. За тагч гээд байна. Яг тас. Супер тас. Яг л. За. За өөр хоош тий. Нохи яна. Яг байна. За. За нөгөө буянтаа ах байна. За энэ хуасдаг би. Юу зүйл байна гэж үү? Энэ үү. Аа. Оо, шинэ юм. Бас баг шиг гарах. За. 오, 아이고, 처음에 그리고 나가는 게 이제 뭐 따라 주면 자, 아이고, 다 하나 들지, 다 들지, 네, 없지 하지, 네, 다시 기다려 생각 잘, 예, 네, 네, 무슨 소리야, 자, 네, 뭐지, 우리 하디 그런 거 같다, 하나 더 하니까, 네, 오, 치, 치 빠스, 뼈한테, би түрээслэгч хийсэн. За, ингээд унтцгаая. За, ингээд босоод ирлээ. Би байшингаагаа гадаад сэрчлээ шүү дээ. За за одоо тэгээ бүгдээрээ ийшээгээ явцгаая. Энэ виллежийнх ерөнхийдөө энэ тийм виллеж байна гэдгийг ерөнхийдөө тогтоогоо авчлаа. За тэгээд бүгдээр ерөнхийдөө хоол хөмсний хувьд бол ер нь хангалттай байна шүү. Ерөнхийдөө нэг энэ хавьд байшин байхад ерөнхийдөө тохиромжтой л юм байна. Ер нь бас давгүй харагдаж байна. Би бол Ah. Oh. Oh. Did Oh, village. Whoa, Timmer. Давгүй шүү. Аа. Дахиад тоох шүү. Одоо нэг л таарсан юм байна. Авчий та энэ. <laughs> За. Зөндөө олон төмөстэй болчихлоо шүү. Хөөх дахиад тоох шүү тэнд. П. Аа. Оо. Аа. Аа хоол хэрэгтэй байна. Аа. За орой олж явах шиг байна ерөнхийдөө. Тийм учраас бүгдээрээ одоо эртгэн нэг ор хийгээд тэгээд аа бишээ ингэж хийгээд орой чинь цэгэр болохоор оо цэгэр ор yes бүгдээрээ ингээх нь Одоо миний дортой өнгө цэнхэр болцсон. Шар байсан. Тэгээ одоо зүгээр цэнхэрэг амар гоё харагдаад байдаг болцсон. Тэгээд цэнхэр өнгө таа ч гэсэн дортой лайк дараарай. <laughs> За за унтцгаая. Гадаа унтцгаая. Тэр өнөрөө яах вэ гэхлээ. Одоо бүгдээ аа байшингаа барья да. Одоо ч одоо байшин яг юу барих гэдэг санааг бол ерөнхийдөө гаргацсан байж магадгүй. Ер нь бол айгүй дайжгүй юм байгаа. Эх хасах хурц. Two thousand years later. 2,000 years later. 아, 잠깐 이게 맞디 가다. 아, 지들. 어, 자세. Lock it. За за тэгээд ерөөхдөө нэг э, ерөөхдөө би та бүхэнд яг харуулах гэдсэн зүйл хэм бол бүгдээрээ юм Монгол гэд барьсан байна тэгээд юу ч гэсэн Unity-р ондоос Монгол хүн билээ тэгээд Монгол гэр барьлаа. Тэгээд э, юу ч гэсэн гэхдээ <laughs> яг нэх бүр яг юм Монгол гэр шиг харагдаж байгаагүй гин сайн мэдгүй тэгээд юу ч гэсэн чатгаараа хилээ тэгээд амар удаан юм боллоо тэгээд юу ч гэсэн энэ энэ эпизодыг ингээд юу ч гэсэн дуусгацгаая тэгээд дараагийн эпизодээр уулзцаая түр баяртай бай түр баяртай